а это ракета с Байконура. Командир решил осчастливить стюардесс. Сказать пассажирам? все налево перебегут. Красота. Да, ну, Первый раз так вижу, блин. Тоже. Ляпота. Да, стойка Да, Систем контрол установлена 25, leaving platform. Что, на сапоне это не, да? Да, я думаю, не, не намного. <laughs> Ну, смотри, смотри себе, не отступи. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.